kalimat standar orang-orang kaya di Malaysia yang mirip ya dengan korun seperti itu percakapannya seperti itu ya mungkin guys ya nah langsung saja kita play videonya let's go sebab itu tuan-tuan kalau sifat ujub ini dah mula terdetik saja dalam diri buanglah cepat-cepat sebab itulah di sini mustahaknya ada satu disiplin oh, ilmu dalam Islam dipanggil tasawuf. Tasawuf. Tasawuf inilah antara disiplin yang boleh membuang sifat ujub. Allah. Baik tu jangan marah orang ngaji tasawuf cuma yang sekarang ni dia masuk tasawuf dia jadi tak betul tu dia tak tasawuf dia tahu sauk ya dia sauk tahu tak mana untuk guru internet mana dia sauk sini sauk sana lalai semayang tahu syirik sawuk. apa benda punya orang tasawuf ni makin jadi dekat dengan Allah bukan makin jauh ada rasa syirik pula sembahyang sebab sembah dinding. Dia kata Mekah kan jauh. Ah letih orang hidup pakai otak ni susah. Buang cepat-cepat. Caranya ni kalau tuan-tuan tak masuk tasawuf boleh je. Cara macam dia ajar oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Cuma tu tasawuf juga. Antaranya adalah kita cepat-cepat bergantung kepada Allah dengan beristighfar dan menyebut satu ayat yang Nabi sendiri pernah ajar wa an uksira min la ya, haula wala quwata illa billah Cepat-cepatlah kau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bila terdetik saja, ku awal aku datang semayang hari ni. Bila tak sampai lagi aku sampai dulu. Dia tak cerita kat orang. Dia tak up status tapi dalam hati. Bila ada saja begitu, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah kita kalau azan Kenapakah azan jawapan untuk hayat al-salah berbeza dengan jawapan seruan yang lain. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah jawapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika hayat al-salah, kita tak akan jawab. Hayat al-salah, hayat al-salah, hayat al-salah. Dah kita jawab la haula wala quwata illa saya ni berjaya datang dengan izin kudratmu ya Allah yang menggerakkan kaki saya walaupun petang ni saya termakan salah makan ada go out sikit tapi Allah bantu saya dapat datang surau dia tak akan rasa bahawa ni aku ni oh gaut-gaut pergi semayang lagi ni tak dia rasa aku pergi ni Allah yang Betul. memberi izin menggerakkan beri kekuatan la haula wala quwata illa billah sebab itu nabi SAW dia mengajar kita satu doa yang mana kata ulama doa ini juga elok dibaca pada akhir solat selain daripada doa minta jauh daripada fitnah dajjal fitnah kubur Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah tolonglah aku mana dia minta dengan Allah Bukan kerana kita berjaya datang surau soh pertama ni kerana kita. No. Allah. Lepas tu Nabi doa, Ya Allah, tolonglah supaya saya dapat terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan cara ibadah terbaik kepadamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi bayangkanlah segala ibadah yang kita buat takkan memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Betul. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan nak sombong balik belajar pada Mesir. Kalau bukan Allah yang mudahkan urusan kita pergi ke Al-Azhar dulu, tak akan dapat kita belajar ke Mesir. Tak payahlah nak balik ke Malaysia ngepok jalan. anak Azhari. Apa nak kata orang Urduni tak bagus ke? Nak ngatur ngaji UKM tak bagus ke? Jangan merasa diri lebih daripada orang itu sombong betul betul kita kena ingat balik aku dulu pergi ke Mesir sebab dapat bantuan daripada zakat Selangor daripada orang persendirian orang perseorangan barulah dia akan kurangkan rasa kepongekan dan kesombongan itu kita dapat pergi ke Mekah ke buat haji ke datang surau apa saja semuanya dengan izin Allah seorang guru pun tidak akan mampu mengajar ilmu yang bermanfaat melainkan dengan izin Allah. Betul. Seorang pegawai kerajaan tidak mungkin dapat bekerja dengan cemerlang melainkan dengan pertolongan Allah. Kita berniaga jadi kaya raya pun kita berjaya bukan kerana kita pergi khusus cocok kepala ke jerit-jerit nak jadi kaya bukan. Kerana ada coach, ada mentor. No, kita kaya kerana Allah. Jangan jadi macam Qarun. Qarun bila orang tanya apa sebab you berjaya? Kerana saya lah. Dia tak, tak nak sebut pun ini daripada Allah. Saya ada juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan ni. Kita, mana kita tegur, kita tegur lah. Benda sebab benda menyebabkan awak masuk neraka, esok awak tak, tak, tak cakap, ah, ustaz tak pesan, ah, ni kita pesan. <laughs> Ha, betul, betul. Dalam kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah, biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor. Kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan. Mentor contoh teladan kita memutus satu kumpulan ah, kawan-kawan kita yang sama sebah nak meniaga dan yang empat kita ada strategi ah, maka betul. dengan adanya empat unsur itu kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya walaupun orang tanya ah, tuan ah, macam mana saya nak pastikan saya ni penoreh getah macam mana saya nak pastikan getah saya ni boleh dijual dengan lebih baik lagi walaupun dia kata tak apalah buat sistem marketing yang bagus buat FB yang bagus <laughs> jual getah sekerap je kena ada FB rupanya tak apalah mungkin jawapan tu auto punya reply tapi kita nak terangkan pada malam ni next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya jawapan nombor satu bukan mentor bukan coach Allah sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca korun kena terajang dengan Allah Ta'ala. Allah. Apa sebab? Korun, Allah, ni semua cerita dalam Quran. Korun ni Allah Ta'ala rekodkan. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم lalu kata Allah Korun lengkap dengan segala perhiasannya ha, Tuan-tuan bayangkanlah TikTok ke apa orang kaya-kaya kan suka tunjuk Pakai baju kot dia lah <laughs> dengan macam-macam Malah sebutlah nama-nama akaunnya Menarik-narik misai gini Tunjukkan dia banyak kereta Kereta di tengah menunggu dia pun tunjuk bila orang kecam, oh ini kita nak berkongsi kesyukuran. Ini ayat korun, standard korun punya jawapan. Kita nak menunjukkan, kita appreciate kita punya kejayaan. Okey, dan kalimat yang biasa dikatakan, ya namanya juga istilahnya kita bersyukur macam tu kan. Nah, eh? Ustaz Badri Alauddin mengatakan itu adalah <laughs> kalimat standar korun. Kalimat yang biasa dipakai oleh korun ya kan. Ya, oh, na'udzubillah. Kemudian qala alladhina yuriduna alhayata dunya maka ketika itu kata Allah orang ramai yang pun nak jadi kaya macam Korun dia punya top fan dia peminat ah, dia ah, mentor-menti ah. dia dia punya subscriber dia dia punya peminat-peminat luar <laughs> biasa ini pun menjerit-jeritlah bila nampak Korun datang dengan pakaian yang berhias-hias Ya laytalana mislama utia korun Bilalah kita nak jadi kaya macam korun Semua cakap begitu Allah. Sama macam kita lah Buka YouTube, ah, buka Facebook Buka Reel ke, buka dalam TikTok ke Gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya Dia pun cerita lah cara nak beli rumah-rumah Kita berkata Bilalah aku nak dapat macam ni. Sama lah. Yang pengikut korun tu pun. Mereka sama-sama mengatakan bahawa. Ya laytalana mitlama utia korun. Moga-moga kita juga diberi kekayaan macam korun. Sehingga ada di kalangan peminat fanatik. Dia menyambung pula. Innahu lazu hazin azim. Hui. Buntung dia tu. Buntung sangat korun tu. Hidupnya mewah. Untung dia. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Allah. Lantas orang pun datang jumpa dengan korun. Wartawan apa semua ya. Datang dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada korun. Why korun macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja. Sekarang you boleh hmm. jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Forex. Apa bisnes you buat? Kripto kah? crypto coin ke apa kah? Ceritalah. Kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab korun? Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78 Dia boleh jawab Saya kaya kerana saya ada knowledge macam mana nak kaya Ilmin indi Kerana saya ada knowledge Ilmu Ilmu Apa salah kalau dia sebut Saya berjaya kerana izin daripada Tuhan Saya dulu susah Kan lebih manis Oh ini tidak saya berjaya kerana saya Ilmin indi Kerana saya ada latihan Saya pergi kursus Saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali Sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan Okay Apakah kesan kepada korun ketika itu? Allah murka tenggelamkan di dalam bumi. Faqasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahum min fi'ati yang surunahu min dunillah. Wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan korun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi. Maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap ke, terhadap azab itu. Dan tak akan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Korun punya kaya tuan-tuan sampai sekarang kaya. Sehinggakan orang buat satu program dia panggil harta mencari karun. harta karun. Sampai kat Sya'alam harta karun. Bayangkanlah. <laughs> Walaupun dia tu di Mesir je. Tapi punyalah kaya sampai di Malaysia pun orang buat treasure hunting, orang akan panggil harta karun. Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak. Kayanya korun ini. Tapi dia selek dia satu je. Dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya kerana Allah. Dia kagum dengan diri dia. Dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam. Maka bila Qarun dah tenggelam dengan harta benda dia, netizen-netizen, orang-orang yang dulunya mengkagumi Qarun, akhirnya left group. Ada yang left unfollow, group. ada yang unfriend. Semua join group geng surau je ya, akhirnya. Allah. Semua jadi takut dah melengok bos, bos dia dah tenggelam dalam bumi. Allah rekodkan dalam Quran wa asbahal asbahalladzina tamallaw makanu bil ams yaquluna wa kaannallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun mereka telah sedar lalu mereka mengatakan sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya surah al-qasas ayat 82 baru sedar <laughs> Banyak nak diterangkan tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isya. Eh? Saya dipahamkan sebentar lagi. Kita beri laluan dulu kepada Azan Isya untuk kita nak syiar ni eh, bagi berkat kampung kita mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kita akan sambung kemudian. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dah selesai videonya guys dan itulah tadi ya kan. Banyak mungkin bukan hanya orang kaya-kaya di Malaysia ya kata Ustadz Badlisha ini bukan hanya di negara kita ya kan Indonesia mau dimanapun ya seluruh dunia saya saya kira akan ada kalimat-kalimat seperti itu ya terutama kalau orang di luar Islam biasanya memang seperti itu itu karena usaha saya karena istilahnya kepintaran saya karena kecerdasan saya makanya saya bisa seperti ini gitu kan nah tapi kalau di dalam Islam kita dianjurkan ya kan Nah, ketika kita mendapatkan apapun itu, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan itu karena aku, ya kan? Itu sebab aku yang cerdas, punya pemikiran, punya intelektual yang tinggi sehingga aku bisa kaya raya seperti sekarang. Nah, itu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan suka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang yang demikian seperti halnya Korun yang diceritakan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Ustaz Badli Syah tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur setiap harinya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad kita jalankan juga ya. Kita sujud syukur selepas salat, Syukur kita kepada Allah karena kita diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezeki daripada harta tapi semua yang kita dapatkan hari ini, hari esok dan lain sebagainya. Maka buat teman-teman semua, mari kita bersama-sama saling menasehati agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita dapatkan. tentunya berkah di dunia dan juga berkah di akhirat. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk di subscribe Tazkira Ustadz ya. Banyak sekali uh, ceramah-ceramah uh, ceramah -ceramah yang membuat kita itu sadar akan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan di akhirat kita akan selama-lamanya. Mau bahagia di dunia maupun mau bahagia di akhirat pasti tercapai apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.